الأول أعزائي وهو ما ذكره السيد محمد سعيد الحكيم اللي هو أعد الأعلام في النجف الآن المعاصرين في كتابه المحكم التفتوا جيدا المحكم في أصول الفقه في المجلد الثالث أعزائي في صفحة 213 يقول وما رواه الكشي بسنده الصحيح عن محمد بن عيسى بن عبيد إذا الرواية ما هي عند السيد الحكيم سيد محمد سعيد الحكيم ها رواية معتبرة سندا عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر انظروا ماذا يقول التفتوا جيدا أعزائي التفتوا أنا أريد تحفظون هذا المطلب اليوم جيدا تحفظوا عزيزي طبعا السيد السيد الحكيم مو من اولئك الذين ينهجون منهج السيد الخوي اعزائي، يعني اوسع درجه في قبول ماذا؟ في قبول الروايات، مو انه جيدا انه يعمل بمباني السيد الخوي في الرجال. يقول وهذه الروايات هي المهمه في المقام، يا روايات، هاي الروايات التي اشارت الى انه يوجد دس وكذب وكثير من رواياتنا مدسوسة ونحو ذلك وهذه الروايات هي المهمة في المقام لأنها التفتوا جيدا هذا الذي أشرت إليه مو روايتيا لأنها مع كثرتها مو رواية وروايتين تقول أنه دخل الكذب والدس والتزوير في موروثنا ماذا الروائي في المصادر القديمة لأنها مع كثرتها وتشابه مضامينها ظاهره في ان عدم حجيه الاخبار ليس لبطلانها التفت جيدا يقول هذه الروايات تشير الى ان الاخبار حجه او ليست بحجه ليست بحجه ولكن لماذا ليست بحجه ما هو ما هو الدليل لعدم حجيه الاخبار الموجوده في كتبنا ليس لبطلانها كي يختص بالاخبار المخالفه بل ما هو السبب بل لاحتمال كذبها من جهه احتمال الدس في هذه الروايات هسه ماذا يريد ان يقول ابين بعد ذلك التفتوا الى النكته سؤال سيدنا هذه الروايات التي تكلمت عن انه يوجد دس في موروثنا الروائي قليله روايات المدسوسه كثيره لو الاغلب والاكثر اي منهما بيني وبين الله السيد الحيدري مولانا قال شنو ها قلت كثير هسه الان انظروا الى السيد الحكيم مولانا اللي هو احد الاعلام المعاصرين وهذا كتابه يقول بل وهو بل لاحتمال كذبها من جهة احتمال الدس وهو موجود في أغلب الأخبار التي بأيدينا